А, всем привет! Э, решил записать видео. Вот э, недавно, буквально час назад, курьер привез посылочку. Посмотрим, что там. да, маленький кусочек. Вот, и что это такое? Собственно, собственно, что это такое? Это фитнес-браслет. А, обзор, обзор сделаю позже этого браслета. А, за какие заслуги выполнена была работа небольшая. Вот компания поощрила чтобы типа, по и времена получать такие же подарки. Ну, всем пока.